in this project, we are interested in how uh, we can raise the productivity level of small retailers in Jakarta in the context of Indonesia and understanding how uh, business practices relate to their productivity growth. What we do is to curate the local knowledge available. We develop a handbook of these best practices. We distributed the handbook around 1,000 retailers. And then we top up this handbook with a movie and uh, with assistance. And we proved that this was really effective for these retailers and improved their profits by 35%. Tineke Roelofs, psycholoog in een verpleeghuis, is met dit project naar voren gekomen omdat ze in het verpleeghuis zag dat er vooral aandacht voor probleemgedrag was en eigenlijk nauwelijks voor de gewone beleving van liefde, intimiteit en seksualiteit. Wat betreft wetenschappelijke output zijn er eh, vijf wetenschappelijke publicaties in eh, internationale journals gepubliceerd. Met het mbo-onderwijs hebben we ook een driedelige workshop ontwikkeld. En daarnaast hebben we een inspiratiedag georganiseerd waarin verpleegkundigen en verzorgenden uit de verpleeghuizen zijn uitgenodigd om na te denken over hoe ze dit onderwerp de plek kunnen geven eh, die het verdient in het verpleeghuis. Mijn onderzoeksproject ging over rookvrije schoolterrein in het voortgezet onderwijs. Dit onderwerp heeft heel veel media-aandacht gekregen. Eh, ben ik vaak eh, geconsulteerd eh, om advies te geven over hoe je zo'n rookbeleid nou kunt invoeren. En tot slot, en ik denk dat dat wel de hoogst haalbare maatschappelijke impact die een wetenschapper kan hebben. En dat is dat vanaf 1 augustus wetgeving van kracht is gegaan voor rookvrije schoolterreinen. En deze wetgeving is gebaseerd op de resultaten van mijn proefschrift.